Здравствуйте, я Владимир Тишко. Совсем скоро наступит Новый год. Программа «Москва. Инструкция по применению» поздравляет вас с самым главным... Здравствуйте, я, я, я, я, я, я, я, я, Программа «Москва. Инструкция по применению» поздравляет вас с самым главным... Я... Программа «Москва» по применению поздравляет вас с самым Самым главным! そのガそのガ самым главным у вас... Harmonious, harmonious.

Oh, my God.